درود حالت چطوره؟ احوالت چطوره؟ من محمد هستم راوی داستان سرا. با بخش اول از داستان لیلی و مجنون نوشته نظامی گنجوی در خدمتت هستم. پس لطفاً تا پایان این داستان عاشقانه با من همراه باش. آغاز داستان گوینده داستان این چنین روایت می کند. در روزگاران قدیم مرد بزرگ و شریفی در بین افراد قبیله بنی آمر زندگی می کرد. انسان با کفایت و با فضیلتی که نامش سید آمری بود. او با توهیدستان مهربان و بخت و اقبال هم همواره با او سر یاری داشت. درویش نواز و مهمان دوست اقبال در او چو مغز در پوست اما با تمام این خوبی ها غمی بزرگ در دل داشت او از نعمت فرزند محروم بود و فرزندی نداشت تا چشم و چراغ خانه و روشنی بخش کاشانش باشد از این بابت بسیار ناراحت بود و قصه میخورد سید آمری برای اینکه صاحب فرزندی شود از هیچ کار خیری فروگذار نمی کرد و همواره به توحیدستان و فقرا رسیدگی می کرد. چون بسیار توانگر و ثروتمند بود. به مردم سکه های نقره می بخشید. دست نیازمندان را می گرفت و آنها را مورد حمایت خود قرار میداد. می کرد بدین طمع کرمها میداد به سائلان درمها این مرد شریف آنقدر به درگاه خداوند گریه و زاری کرد و خواستار فرزندی از جانب خدا شد تا بالاخره خداوند هم به دعاهایش پاسخ داد و پس از مدتی پسری زیبا به او عطا کرد. این پسر با به دنیا آمدنش نور و روشنی را به خانه آورد و چشم پدر و مادر به جمال فرزند روشن شد. پدر و مادر فرزند از به دنیا آمدن پسرشان غرق در لذت و شادی شدند. کودک مثل گل تازه شکفته بسیار زیبا بود. فرزند با ورودش خانه را از سکوت و یک نواختی بیرون آورد و به محیط خانه شادی بخشید. پدر برای فرزندش ای گرفت تا او را شیر دهد. کودک در دامان دایه رشد کرد و بزرگ شد. دایه همیشه برای شیر دادن کنار نوزاد بود. او را در آغوش می گرفت و به نوزاد زیبا شیر داد. نوزاد با هر شیری که از سینه دایه می مکید بزرگتر و زیباتر می شد. و دل از هر بیننده ای می برد. دو هفته از تولد نوزاد نگذشته بود که پدر و مادر تصمیم گرفتند تا نامی برای کودکشان انتخاب کنند. پس از تشریفات خاص و مهمانی باشکوهی که ترتیب دادند، تصمیم بران شد که نام فرزند را قیس گذارند و به این ترتیب از آن روز به بعد آن نوزاد زیبا را با نام قیس صدا می زدند. روزها و شبها می گذشتند و کودک در سایه توجهات پدر، مادر و دایه بزرگ می شد. پدر و مادر قیس هر محبتی را به فرزندشان می کردند و قیس چشم و چراغ خانی آنها بود. او با شیرین هایش پدر مادر و خانواده را به وجد و شادی می آورد. و سید آمری هنگام نماز و راز نیاز با خدا همواره به درگاه خدا شکر می کرد که فرزندی به آن زیبایی و ملاحت نصیب او کرده است. آری یک سال از تولد قیس گذشت و حال که او کودکی یک ساله شده بود علاوه بر زیبایی صورت زیبایی سیرت هم به وجودش راه یافته بود. کمتر کودکی است که در سن یک سالگی بتواند خوب را از بد تشخیص دهد و کمالاتش بالا باشد. اما قیس کوچک و زیبا علاوه بر زیبایی چهره به زیبایی رفتار هم آراسته شده بود. قیس کوچک دو سه سالی را به بازی و شادی گذرانید. در سایه توجهات پدر و نوازش های مادر بزرگ و هر روز بر کمالاتش افزوده شد. رئیس زیبا در سن سه سالگی به زیور کمال نیز آراسته شده بود. سالها پشت سر هم می آمدند و می رفتند تا اینکه ده سال از به دنیا آمدن قیس گذشت و قیس زیبارو اکنون ده ساله بود. در همین دوران زیبایی او شهره خاص و عام شد به طوری که هر کس از دور چهره زیبای او را میدید دعایی میخواند و به سمتش فوت کرد و همراه با آن برای سلامتی و زیبایی قیس هم دعا میخواند هر کس که رخش ز دور دیدی بادی ز دعا بر او دمیدی پدر که از وجود چنین فرزندی زیبا غرق در لذت و شادی بود تصمیم گرفت تا کم کم او را به مکتب بفرستد و بدین وسیله قیس بتواند نزد معلم درس خوانده و آموزش ببیند قیس با تصمیم پدر موافقت کرد و پا به مکتب گذاشت او در مکتب تنها نبود بلکه در آنجا پسرانی سن و سال او نیز بودند آنها خیلی زود با قیس دوست و صمیمی شدند تمام پسرها برای تعلیم دانش به آنجا آمده بودند تا سواد بیاموزند و از استادشان درسها را یاد بگیرند علاوه بر پسرانی که در مکتب بودند چند دختر از قبیله های مختلف هم به مکتب می آمدند. در بین دختران قبایل مختلف دختری بود که بسیار زیبا و خوشقد و بالا بود. چشمانی مانند چشمان آهو داشت و با هر کرشمی دل از هر انسانی می رو بود. آهو چشمی که هر زمانی کشتی به کرشمی جهانی. گیسوانش چون شب سیاه رنگ و چهرش مانند قرص ما سفید و درخشان بود او دختری با اصل و نسب و بسیار شیرین سخن بود که لیلی نام داشت رئیس روزها به مکتب می رفت درس لازم را از استادان می آموخت و در کسب علم و دانش کوشا بود اما دیری نگذشت که عشق لیلی به دل قیس راه یافت و او را عاشق و شیفته خود کرد این عشق یک طرفه نبود گویا لیلی زیبارو و نازنین هم دل به دل قیس داده و از این دوست داشتن بی بهره نمانده بود او نیز هوای قیس میجست در سینه هر دو مهر میرست حال هر دو شدیدن شیفته یکدیگر شده بودند دیگر چگونه می توانستند با عشقی که در قلبهایشان می تفد علم آموزند و در کسب دانش کوشا باشند با هوای عشقی که در دل آن دو دل داده افتاده بود چگونه تحصیل علم و دانش ممکن بود دیگر کار از کار گذشته بود و عشق در قلبهای آن دو عاشق لانه کرده بود روزها که شاگردان در مکتب مشغول درس و مشق بودند آن دو عاشقانه همدیگر را نگاه می کردند و عشق در نگاهشان موج زد. گویی میخواستند لحظه ها آنچنان دیر بگذرد تا بتوانند بیشتر از وجود هم بهرهمند شوند هرگاه که قیس پایش را به مکتب میگذاشت چهره گلگون لیلی را میدید و از دیدن او چهره قیس هم گلگون میشد و عشق خود را نشان میداد با زبان بیزبانی با هم حرف می آری چه زیباست عشق عاشق و معشوق و چه حیرت انگیز است این حس غریب که ناگاه در دل این دو دل داده شکل گرفته و آن دو را اسیر و شیدا نموده بود عاشق شدن لیلی و مجنون روزها میگذشت تا اینکه بیقراری های قیس و ناشکیبایی های لیلی دل از کف هر دو برده بود. قیس آنچنان شیفته لیلی شده بود که دیگر نمی توانست بی او زندگی کند. آن دو سعی می کردند که راز عشقشان آشکار نشود. و طوری رفتار می کردند که کسی از عشق آنها خبردار نگردد. اما چه می توان کرد که عشق را بی هیچ حال نمی توان پنهان نمود و عشق میان عاشق و معشوق در هر حال برملا می شود. راز این دو دلداده هم مدتی بیش دوام نیاورد. و بالاخره راز عشقشان آشکار شد. از آن روز به بعد قیس و لیلی مجبور بودند که مخفیانه یکدیگر را ملاقات کنند. روزها و شبها میگذشتند و روز به روز بر بیقراری های قیس افزوده میشد تا اینکه کار قیس به جایی رسید که دیگر قابل علاج نبود عشق قیس بیشتر شبیه یک بیماری بود که سراسر وجودش را فرا گرفته بود قیس از شدت آن عشق سوزان و آتشین شیفته و مجنون شده بود وقتی با آشفتگی بسیار به کوچه و بازار می رفت مردم او را با وضع آشفته می دیدند و کم کم لقب مجنون را به او دادند و قیس زیبارو به مجنون تغییر نام پیدا کرد قیس دیگر برایش هیچ چیز اهمیتی نداشت و خود نیز قبول کرده بود که مجنون شده است با بالا گرفتن عشق مجنون و پیچیده شدن خبر در میان مردم و همچنین آگاه گشتن پدر لیلی از این عشق آتشین دیگر آن دو نمی توانستند یکدیگر را ببینند بدین ترتیب لیلی در خانهش زندانی شد و دیگر حق دیدن مجنون را نداشت او در گوشه می نشست و تنها کاری که می کرد اشک ریختن و آه کشیدن بود از خدا میخواست تا زودتر او را از این وضعیت نجات دهد و دیدار مجنون را ممکن سازد مجنون هم حال و روز بهتری نسبت به لیلی نداشت چشمان او از این عشق سوزان اشکبار بود و به درگاه خدا ناله و زاری میکرد مجنون چو ندید روی لیلی از هر مژده می سیلی مجنون هر روز راه کوچه و بازار را در پیش می گرفت اشعار غمانگیز میخواند و زاری میکرد مردم کوچه و بازار هم به دنبالش راه میافتادند و با صدای بلند آوای مجنون مجنون سر می دادند. مجنون دیگر خود را رها کرده بود از تعنه های مردم ناراحت شد. خم به ابرو نمی آورد کاری که این عشق با مجنون کرد گویی قلبش را مانند اناری به دونیم کرده و دیگر اختیار دل از دست مجنون عاشق خارج شده بود دل را به دو کرد چون نار تا دل بدونیم خاندش یار دیگر از خواب و خوراک هم چشم پوشی کرده بود نه خوابی به چشمانش می آمد و نه خوراکی به دهان می برد. مادر و پدر نگران حال و روز فرزندشان بودند ولی کاری از دستشان بر نمی آمد و فقط دعا می کردند که عاقبت این کار ختم به خیر شود بامدادان که خورشید طلو می کرد مجنون شتابان و با پای برهنه راه بیابان را در پیش می گرفت و آنقدر راه می پیمود تا به کوی لیلی برسد. هر شب به طور مخفیانه به طرف خیمه لیلی می رفت و از درد جدایی آواز سر می داد. بوسی به خیمه لیلی می زد و به خانه برمیگشت. وقت رفتن به کوی لیلی از فرط شادی و هیجان مثل بادی سری و چابک بود. ولی هرگاه که راه خانه خود را در پیش می گرفت، گویی که سالها راه می پیمود و همیشه مسیر بازگشت برایش طولانی ترین راه بود. عزیز فرهنگ و ادب دوست ایران زمین سپاس که تا پایان این داستان با من همراه بودی لطفا یوتیوب داستان سرا رو subscribe کن این داستان رو لایک کن کامنت بنویس و برای دوستانت بفرست بدرود تا داستان بعدی